hozirgi internet rivojlangan zamonda dunyoning bir burchagidagi ma'lumotlar ikkinchi burchagiga ijtimoiy tarmoqlar orqali bir zumda yetib kelmoqda bular orasida xalqaro tinchlikka xavf soluvchi insonlar o'rtasida shafqatsiz va terrorchilikni targ'ib qiluvchi hamda ekstremistik mazmundagi ma'lumotlar ham mavjud bu imkoniyatlardan xalqaro terrorchilik tashkilotlari va ularning g'oyaviy rahnamolari unumli foydalanib kelmoqda har bir internet foydalanuvchilari internetdan foydalanish madaniyatini oshirishlari va undagi ma'lumotlarni farqlay olishlari uchun aql va zakovatlarni ishlatishlari zarur hisoblanadi aks holda aldov qurboni bo'lib yosh umri salomatligi va kuch quvvatini urush o'choqlarida terrorchi tashkilotlarning harbiy lagerlarda xazonga aylantirishlari hech gap emas eng achinarlisi bular orasida ayollarning ham borligi odamni taajjubga solmoqda mazkur jihatlarni e'tiborga olgan holda andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umuminsoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilganligi haqida ogohlantiradi vohidova mubinaxon abdulhamid qizi qodirov erkinjon abdulahadovich hasanova shahnoza rustamjonovna mirzayeva dilafruz ulug'bek qizi abdujabborova diloromxon husanboyevna ro'zimatov izzatullo ibrohim o'g'li qurbonaliyev abdulaziz akromjon o'g'li rahimov azizbek muhammadjon o'g'li tillayev abduvosit mansurjon o'g'li valiyev bobur mirzo rahmonjon o'g'li hamidov mirzog'olib latifjonovich vahobov kozimjon bahodirovich hokimjonov nodirjon hosiljon o'g'li alimov sadriddin Jamoldin o'g'li mazkur shaxslar haqida biron bir ma'lumotga ega bo'lgan yurtdoshlarimiz hududiy ichki ishlar organlariga yoki bir yuz ikki qisqa raqamlar orqali xabar berishlarini so'raymiz unutmang yurt tinchligini himoya qilish har bir fuqaroning burchidir andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi